مثل يحتذى به في القيادة والحكمة والصبر والتسامح أسس الملك عبد العزيز دولة من أعظم دول العالم أوضح الملك عبد العزيز أن القرآن الكريم والسنة النبوية ستكون مصادر التشريع من شدة احترامه لوالده ما كان يمشي في غرفة علوية بينما والده في الغرفة الأسفل منها من أقوال الملك أنا مبشر بدين الإسلام ونشره بين الأقوام ويقول أنا عربي وأحب قومي والتآلف وتوحيد كلمتهم كان رحمة الله عليه ينظر إلى شعبه بأنه جزء منه لم يكن يمنعه من إحقاق الحق أي قرابة أو منزلة كان له خبرة في معرفة الناس وكان يختار معاونيه على أساس الأمانة والقوة على أداء العمل ذكر مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في كتابه إن الملك عبد العزيز لم يكتب عنه كما ينبغي